Batman, cuando lleguemos a la baticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Batiqué? <laughs>